नमस्कार दोस्तों तो कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपको मैं एक बहुत ही बेस्ट जानकारी देने आया हूँ इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला एक कॉइन ऐसा आया मतलब बर्न कर रहा है इस वक्त कि आपको बता नहीं सकता मैं कितना प्रॉफिट दे देगा वो दोस्तों आप बस यकीन रखिए इस वीडियो में बस आगे चलते रहिए हमारे साथ और आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इससे हमारा मोटि मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक दोस्तों तो आपको हम उस बात पे ले चलते हैं जिस बात के लिए आप हमारे वीडियो पे आए हैं दोस्तों उस कॉइन का नाम है जो सबसे ज़्यादा बर्न करने वाला है जिसमें कोई ख़तरा नहीं है इस टाइम पे जबकि मार्केट अभी ग्रीडी हो रहा है ग्रीडी का मतलब वॉरेन बफे कहते हैं जब मार्केट ग्रीडी हो तब हमें नहीं ख़रीदना चाहिए क्योंकि लालच सबसे बड़ा पाप होता है दोस्तों चलिए हम चलते हैं उस कॉइन में तो दोस्तों उस कॉइन का नाम है इथेरियम आप सोच रहे होंगे कि ये कोइन अभी माइनस में जा रहा है यानी लॉस हो रहा है इसमें और मैं बोल रहा हूँ आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है हाँ दोस्तों तब भी मैं कह रहा हूँ आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों आप इस कोइन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़रीद लीजिए बस आप किसी के बहकावे में मत आइए बस ये कोइन आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ लेकिन बस ये कॉइन इतना बर्न करने वाला है इतना बर्न करने वाला है कि आपको प्रॉफिट से भर देगा बस दो तीन दिन अगर आप इसमें ध्यान देंगे ख़रीदने के बाद तो आपको किसी और कॉइन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों ये कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों ये कॉइन हो सकता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दे इसका मार्केट कैप देख लीजिए फिर फुल ड्यूटेड मार्केट कैप देख लीजिए सारे अभी माइनस में जा रहे हैं दोस्तों इसका मतलब कि अभी इसको ख़रीदने में फ़ायदा होगा ये बहुत ही जल्द हमें बहुत सारा प्रॉफिट देने वाली है तो इसलिए आप इसको ख़रीदिए देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था लेकिन ये देखिए नीचे से ऊपर उठना शुरू हो गया है और अभी ये नीचे नहीं आ रहा है ये ऊपर ही जाएगा इसको ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों आप इसको जल्द से जल्द ख़रीद लीजिए आपको एक प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा दोस्तों आप अपने क्षमता अनुसार ही खरीदिए उतने पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाइए जितने आप लॉस कर सकते हो क्योंकि मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं एक जरिया बता सकता हूँ मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता इतना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट आपको कोई नहीं दिला सकता बस एक जरिया बता सकता है कि हाँ इस पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है ज़रूरी नहीं प्रॉफिट आपको मिलेगा ही इसलिए आप थोड़ा ध्यान से लगाइएगा बाकी आप इसको ख़रीद सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो बाकी आपकी मर्जी ठीक है दोस्तों धन्यवाद अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए और क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते रहिए प्रॉफिट कमाते रहिए धन्यवाद दोस्तों